Semua lah Gerak-geri pakai ye Kena jadi molek sedap tengok Jangan pakai pasang Cuma-cuma daki-daki penuh eh, Kaca baju tak penuh Hak tu hak-hak pasang mazahir Dia panggil benda luar Tapi hakikatnya sebenarnya di sini Suruh Nabi dan orang yang hijau agama semua tu adalah orang yang rendah diri terutamanya dengan orang-orang Islam lepas tu orang kafir dengan secara umum yang kita niat katanya nak dakwah dia ni kita kena mulia dan kita kena hormat dalam arti katanya kita kena rendah diri jangan tunjuk katanya kita ego angin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ayat 216 215 sampai 220 surah asy-syu'ara alhamdulillah kita mari sambung ayat yang sudah kita baca beberapa kali uh, hal dakwah hal seru manusia pergi ke jalan mulia jalan baik Allah Ta'ala firman di sini saya baca sekali lagi hak ayat kemarin dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang berimeh ini adalah peretoh kepada Nabi dan kepada semua orang yang hijau ugamu terutamanya orang yang seru orang agama kepada ugamu kena rendah diri, kena kecek lemah-lemuk, kena peribadi mulia, akhlak yang comel. Nah, lepas tu semua lah. Gerak-geri pakai ye, kena jadi molek sedap tengok. Jangan pakai pasal cuma-cuma daki-daki penuh. Eh, kaci baju tak kena. Hak tu hak-hak pasal mazahir dia panggil benda luar. Tapi hakikat yang sebenarnya di sini suruh Nabi dan orang yang hijau agama semua tu adalah orang yang rendah diri. Terutamanya dengan orang-orang Islam. Lepas tu orang kafir dengan secara umum yang kita niat katanya nak dakwah dia ni kita kena mulia dan kita kena hormat. Dalam arti katanya kita kena rendah diri. Jangan tunjuk katanya kita ego, angin, sebab kita nak kepada dia bandingnya mudah-mudah orang yang jadi pendakwah orang jadi orang ngajar ni dia nak cari luka nah nak cari kelumpau mai sebab tu kita apabila kita nak cari luka ramah nak cari orang-orang yang kita nak dakwah ni kita kena kecek molek dengan dia kita kena lemah lembut dengan dia nah tak okay lah kita nak jual barang kita kita kecek kasar mau nak ambil ambil tak saya ambil sudah tak boleh lagi tu Nah, kita kena kusna juga. Orang jual barang hak sungguh, kena u jadi sungguh. Kena kecek jadi nampak menarik. Apa Apatah lagi orang dunia zaman-zaman lah ni, orang jual barang pelang. Kecek molek siapa ke? Kelumpau mai, luka kena tipu. Beli juga. Ha, lah, saya buat bandingnya mudah-mudah. Di atas muka dunia ni. Semua Mula daripada Nabi SAW, siapa kau orang yang tai sekali atas muka dunia. Siapa ada jiwa seru manusia pergi kepada jalan mulia, hendaklah dia rendah diri. Jangan kasar dengan manusia. Walaupun orang itu menetek kita sekalipun, kita jangan kasar dengan dia. Jangan toto perkara-perkara yang apa? yang uh, jadi pucuk boleh timbulnya perbalahan, pecah belah, dia kata gapo balik kita senyap. Dalam arti katanya kalau kita ada okat boleh royak kok tipking kita royak tapi jangan toto depe sama depe. Allah firman di dalam Quran, "Idfa billati hiya ahsan." Hendaklah kamu tolak semua perkara-perkara hak tak molek ataupun keratup dengan cara hidup mung ugamu dan sebagainya, billati hiya ahsan dengan cara taktik teknik yang molek. Jangan guna nafsu sama sekali. Patu pepatah orang Arab yang katanya al-mira la ya'ti bi khair. Tekan itu bertekan tak bawa benda baik. Kita kena ingat molek. Tekan tak bawa benda baik. Maknanya pon dia akan jadi pon rai. Bergocoh, berdeh, petakir, pecah belah. Pucah daripada petakan. Mung kata lagu tu, aku kata lagu ni, tak ada orang tengah. Rakyat katanya hak mana betul, hak mana salah. Masing-masing bawa awak nafsu sendiri. Lepas tu nak benih. Ya orang adiknya, orang ada petekan, ya, ya, ya nak benih. Ya tak sihat Allah. Lepas tu, ya, kalau dia salah sekalipun, dia rasa malu. Kalau sekiranya orang nampak katanya dia ni halah. Dia nak benih. Ha, ni, ucah, ambil dari, kita ambil daripada ayat 215 ni. Tak ada kira dah ustaz ke babo, tok guru, doktor ke apa semua tiap-tiap cara, tiap-tiap orang okay. kena rendah. Ambillah nayuba yang Allah Taala raya di dalam Quran eh, kepada nabi dan kepada umat ni. Tapi satu lagi, fa in asawuka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ta Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu. Mereka di sini artinya orang-orang yang menetek agamamu. Orang yang tak say kepada ajaran Nabi, ajaran Allah, dia menetir, dia ingkar dan dia lawe. Maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Maknanya, nak menetir, nak ingkar, ingkar lagi lah. Tapi, aku hanya beri amarah kepada kamu sekadar ni. Kalau nampak katanya, rayak sekali, menetir. Rayak dua kali, menetir juga. Tiga kali menetek juga. Cek katanya orang itu, ya tak seterima dah tu. Dua tiga kali dah duk royak. Sebab tu kita pun kena jadi eh, kita naik tanah orang-orang Islam semua ni kena jadi mudah bagi kita terima nasihat dan tunjuk ajar. Kalau dia ada orang mari cuik, mari royak ke apa, reng agama, kebaik ke dunia dan akhirat kita jadi mudah terima. Jangan jadi orang mudah ingkar ikut royak gapo tak terima belakang ni tak leh. Nah. Ha ni tak leh. Sebab dasar kita dasar orang Islam ni dasar mudah terima nasihat dan nak turuknya kebaikan. Minta dengan Allah Taala hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ya tu. Termasuk di dalam ayat, termasuk di dalam cara hidup kita orang Islam, wujud mudah bentuk mudah royak mudah nasihat. Mudah segala-galanya. Lepas tu dengan orang yang ingkar, tak saya terima. Lah ikut dia. Tuhan raya, Lasta alaihim bimusayitir. Munghe Nabi, bukan pergi komheng, bangkap, paksa orang tu paksa orang ini. Tak. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali hak boleh perai, boleh lawan, iaitu bagi orang yang paling belakang dan orang yang kufur. Nampak nak menetek, nak gapa. Lepas tu ia ya lawan katik. Ha ni, orang Islam kena kena bangun lawan. Tapi dalam dasar orang Islam nak pergi cari buku dengan orang dulu ni tak ada. Itulah yang Allah firman di dalam ayat-ayat nak jadi kita orang Islam ni juru molek baik sempurna di dalam cara hidup. Faham dan reti matlamat tujuan hidup apa nak pergi mana buat gapo atas muka dunia. Mari pula ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Setiap orang kena duduk di dalam ayat ni belaka walaupun Allah raya kepada Nabi. Dan berserah dirilah kepada Allah yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Tawakal tu jadi tinggi. Lepas pada kita usaha dah, maka kita serah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang berserah diri. Serah diri dalam arti katanya, serah semua urusan hak dia usaha hak dia kerja pakai serah ya Allah mu nak takdir lagu mana berjaya tak berjaya hak ni urusan mu dah sebab tu orang ada tawakal dia tinggi kepada Allah fahuwa hasbuh maka Allah lah akan kira mengira ataupun Allah akan urus hidup dia nah orang-orang Melayu kita dia boleh baca nah surah apa ni ayat seribu dinar ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ayat ayat bahasa ini ni kadang-kadang tulis tepek dinding di kedai makan kedai gapo sebab apa pelarih pelarih nak jadi orang okay, masuk kedai ha tu ngapa ingat alhamdulillah sebab tu kita jadi tinggi kita tawakal kepada Allah taala takwa kepada Allah we jadi seruh semata-mata insya-Allah kerjaan eh, kita Allah Taala akan we jaya. Nah. Allazi yaraka hina taqum. Allah tu hai Ha nabi betul-betul ni. Walaupun termasuk kita semua tapi ayat ni pek pek ya panggil. Time time 100%. Suruh nabi tawakal kepada Allah. Tuhan mana tu? He, Ha, dia kita buat soalan, Tuhan mana? Iaitunya, Allazi yaraka hina taqum. Yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang. Maknanya, Allah mana tu? Allah yang dok tengok, dok perhati munghe Nabi ketika munduk sujud, munduk bangun, munduk baca, munduk munajat Allah di dalam dalam semayam Sebab tu sudyot amalan manusia sehari-hari seumur hidup yang dia buat iaitunya semaya kena semaya molek Allah duk perhati kita Nabi raya an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mung beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka seolah-olah engkau melihat Allah. Allah Ta'ala yang tak winapak kepada kita. Zat dia, dia tak winapak. Tubuh dia tu dia tak winapak kepada kita. Sebab tu Nabi katanya, فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ Jika kamu benar-benar tak lihat Allah, tak nampak Allah, وَيَاكَيْلَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ Kerana Allah, sesungguhnya Allah, sedang-sedang melihat engkau. Sebab tu kita apabila kita semaya, jadi khosyuk lah. Tenir jiwa kita. Perhati, kalau kita jadi terimai, cirak-cirak ada Orang yang jadi terimai ni, dia kena, dia kena perhati, gapoh dia duduk baca. Nah, orang yang jadi terimai ni, seolah katanya, kum otak dia semua. Waktu dia duduk tengah baca, dalam semaya ni, dia kena khosyuk dan kena tenir. Kita jadi ma'mung ni. Hati kita jangan hidup gira to, kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Nah, tengok sejadah, tengok baju orang duk pakai, kau duk baca rata, jiho jiho kain. Ada belakang dah. Duk baca mangga, seribu benang. Nah, atlas, kau duk baca baju-baju apa seluar apa eh, kain orang duk duk depan. Sejadah-sejadah kita bawa menjadi kita lalai waktu kita semaya Nah, sejadah luat lai go tu go ni go ni sorok-sorok orang duk kecek sorok radio terotak orang duk pasal Facebook go go bawa kecek jala belaka tu buat jadi lalai hati kita sebab tu kita usaha u jadi tak ada benda-benda pasal ni hak duduk di keliling kita dan waktu kita semaya sama ada di rumah ataupun di masjid we jadilah tenang jiwa kita mitok semua dengan Allah belum pada kita nak semaya tu we jadi telitah dalam hati ya Allah We jadikanlah tenir jiwa aku ketika aku semaya munajak denganmu. Siapa kalau kita suk we salih? Sebab apa tu? Sebab kita yakin Allah Ta'ala duduk perhati, duduk tengok. Tuk-tuk iriabot yang kita bangun, duduk, baca dan sebagainya semua. Allah Ta'ala duduk perhati. Pah, tak sepatut bagi seorang Muslim semaya lalai daripada awal siapa suk. Tak sepatut. Mula takbir Allahu Akbar. Niat apa? Sekali dengan takbir. Tapi ingat gelonggong isi dalam semaya. Ingat gotu, ingat goni, goge, goge, goge, goge. Banyak kara. Sampai kesuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semaya. Ha tu lah. Ada arah ni. Semaya dia tak khosyuk. Kita kena prap dia. Kena prap diri kita sendiri. Usahalah jadi kita ni ciao chan, pisit dalam hal semaya ya galiknya orang dia buat gapa gapo mula-mula tu dia ya tak ada pengalaman nampak nampak kruk-krak okey okey okey okey tapi dia buat lama dah ciu chan pisit dah pisit dah orang ni kira tanya lama dah duduk dalam semaya tapi tak ada roh kita semaya sejak daripada budak-budak sampai hari ni sampai semaya subuh saat ni pun tak khusyuk juga Allah pasal kita nak kata ke mana eh? tak ada ciu chan ni kita dalam semaya dah Oh, kalau dia kerja jadi KJR, eh, jadi apa ni? Jadi karacekan ya. Umur dekat-dekat dengan puluh. Oh. Kira tanya bijak benar orang tu. Kerja yang muda siapa tua. Dia mata boleh buat kalau kecek mudah-mudah. Tapi tak ada arah semaya ni. Nanak kali kita semaya walaupun dua rakaat. Jari orang nak khusyuk tem tem roy persen. Saya biasa tanya, banyak tanya acak-acak kali. Siapa kata? Tanya ramah-ramah, tanya budak sekolah, tanya orang tua. Nak wiyaki akak tangan. Siapa kata Jinjan Jamin katanya Dia biasa semaya Dua rakaat eh, Daripada takbir Siapa suk wisalah Dia khosyuk belakang Saya tanya tu Tanya bukan nak wir Wih Nah Tanya nak wir Tiap-tiap orang ni Ada perasaan Nak wir jadi Gesor diri sendiri Semaya lah Wih khosyuk Tapi ada setengah setengah orang yang akak tangis Tak Saya Alhamdulillah Saya biasa buat Usaha juga Lagu-lagu mana pun Usaha dia jadi khusyuk daripada awal sampai akhir. Hani kita nak lagi tu. Sebab tu, nah, eh, Nabi SAW, ya rakyat katanya, setiap orang apabila dia semaya ni, bila tubik daripada semaya, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia, neng naisib. Neng naik, eh, apa, apa ni? Song naisib. Maknanya, boleh so ya dalam sepuluh. Sengah orang boleh dua dalam sepuluh. pas Pahjarah orang nak boleh สิบในสิบคะแนนเต็มหนึ่งร้อยเออคะแนนคะแนนเต็มสิบยาวแย่อันนี้ sebab ตุลาคิโตอุสโฮนะวุจดีอามาเลคิโตอุสโฮคิโตดัลสมาเยนี่มาชาอัลลอฮ์วุจดีนับปสุงห์ saya nak puhabi dah boleh dua ayat lagi masa ada lebih lagi wa taqallubaka fis sajidin dan melihat gerak-gerimu di orang-orang yang sujud. Maknanya Allah Ta'ala duk perhati, duk tengok, Nabi duk benguh bangun duk baca tu Nabi duk teriak dalam semaya sama-sama dengan orang-orang hak sujud orang hak orang hak semaya maknanya sahabat-sahabat Nabi masya-Allah dah semaya berjamaah sebab tu dasar kita dasar orang Islam lelaki ni kena we hidup semaya jemaah orang dia tak hidup semaya jemaah jangan gambar katanya dia sempurna dalam amal ibadat dia ni untuk orang lelaki ni saya gaya ni Nah, jangan tinggal kalau boleh semayalah jumaah. Malah sara mana, tak rok sara mana pun bangun. Kalau suk tak ada ni, ada Nabi royak. Orang semayal belakang di, di masjid. Ni untuk orang lelaki ni, saya ada royak ni, acak kali ni. Walaupun tak ada orang dah semayal di masjid, kita pergi juga di masjid. Ni semayal walaupun sore. Ni bagi orang yang tak ada, tak ada sungguh tu. Jangan semayal sore di rumah. Orang semaya di rumah ni, orang uzur. Uzur dia panggil uzur syar'i. Uzur syar'i. Maknanya orang sakit, tak boleh nak bergerak. Orang mata buta, mata buta lagi di zaman Nabi. Nabi tanya, atas ma'un nida, mendengar ada orang ber. Dia kata, ya, ya dengar. Abdullah bin Umi Maktub. Ya, Nabi katanya, fa'ajib. Kalau gitu, mung kena pergi ke masjid dia royak kepada Nabi Nabi saya ni mata buta tak ada orang nak pimpin saya susahlah saya nak pergi kelik nak pergi kelik Nabi suruh semaya juga di masjid walaupun mata buta pas kita lah ni jangan nampak kasar ni mata kita celak tapi jangan sampai ke mata hati kita tu buta orang dia tak semaya di masjid bukan mata buta sekarang ni tapi hati buta ha tu Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jadi dipanggil ni. Abdullah bin Mas'ud dia kecik ha sunnah Nabi, ajaran Nabi. Dia kata kan, "Walau taraktum sunnata lam, sunnata nabiyyikum la dalaltum." Jika kamu tinggal sunnah Nabi kamu, nescaya kamu sesat. Tu Abdullah bin Mas'ud. Royak. Tak tak boleh tinggal sunnah Nabi. Takut sesat tu. Lepas tu sunnah. Termasuk yang sunnah yang paling besar iaitu semaya jemaah. Ini, ha, dah kita jadi semangatlah, Semaya cuma, oh, tiap-tiap hari. Akhir sekali, innahu huwa sami'ul alim. Sesungguhnya dia lah, maknanya Allah lah jua yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Allah. Orang ada perhati ayat ni dah baca, tu biar mata ni saya ayat ni. Walaupun tak, tu tak ada kecek ha syurga ha neraka. Tapi tu hai kecek ha nabi, kita kena berasa katanya berserah yang Allah royak kepada kita ni nabi duduk bangun duduk semayang buat gatu buat ni Allah Taala perhati belaka we jadi kita gambar katanya Allah Taala duk perhati semua kita kita buat amal buat gatu buat ni waktu semua Allah Taala perhati dialah yang amat mendengar lagi amat mengetahui segala sesuatu nah insyaallah kita sambung semula hari ni hari apa hari khamis dah kita sambung hari Sabtu berhubungnya dengan tu hari sekali lagi iaitu nya orang-orang yang masuk syaitan Ah, masuk iblis, masuk syaitan yang ada di dalam ayat 221 dan seterusnya di dalam surah Asy-Syu'ara. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.